Halo guys, sekarang aku sudah sampai di Wisma Kusuma. Setelah muter-muter bingung cari penginapan, ini ada di daerah Kulon Progo. Akhirnya aku sampai di sini guys. Kita langsung masuk aja yuk. Come on. halamannya cukup luas ya guys. Jadi parkirnya gampang di sini tempat parkirnya. Di sini juga ada. Uh, sebelah sana. Kita langsung masuk aja nih. Ya. Iya, selamat siang. Mbak mau check-in dong. Ini ada room apa aja? Kita ada 43 kamar. Oke. Okay. Yang standar rednya 250. Mm -hmm. Itu uh, ukuran bednya 120 200 Untuk yang superiornya 300. Bednya ukuran bednya 160 200 Untuk yang suite-nya 150. Ukuran bednya sama, hanya ada tambahan kettle heater sama uh, eh, apa? So, uh, kulkas sama mm -hmm. terus yang VIP 400 labnya itu ukuran kamarnya sama apa tampilan kamarnya Oke okay, oke oke oke. Um, yang suite room aja. Yang suite room, yang suite room nanti di lantai dua itu sudah include breakfast untuk dua orang. Oke. Okay. Oke Mbak, ini kalau misalnya saya sama teman-teman ini mau ngadain tour di daerah wisata daerah-daerah sini ya di Kulon Progo, iya. apakah dari Wisma Kusuma Hotel sendiri menyediakan mobilnya atau oh, gimana iya. gitu? Baik, nanti kalau misalnya mau mengadakan touring di Kulon Progo nanti uh, kakaknya bisa info ke langsung saya apa sih nomor teleponnya ke marketing. Oke, di marketing hotelnya ya. Iya. Oke siap. Iya. Oke, terima kasih Mbak. langsung aja guys jadi guys ini ini letaknya di Kulon Progo sekitar 10 km dari bandara YIA Yogyakarta International Airport jadi buat kamu-kamu yang bingung di daerah bandara kita bisa langsung sini ke Wisma Kusuma Hotel ini kemana nih? sana apa sana nih? kemana? Oke guys, akhirnya kita sampai di ruangan ini. Ini kamar standar ya, kita cek dulu. Masuk ya. Nah, Oke, ini ruangan standar ya guys. Ini seperti biasanya di ruangan hotel yang standar ada aqua dong pastinya. Terus juga ini ada TV-nya guys. Fasilitas di sini ada TV juga. AC-nya tentu dong ya. Kita coba AC-nya ya. Biasanya kadang-kadang mati kalau ini kita coba. Ah. Mati korat lagi. Ih, seger banget guys airnya. Uh kalau udah panas-panas nyentuh air gini ini ada sabunnya ini sabun sambo seperti biasanya ini air panas ya air panas air dinginnya ada juga ada showernya juga kloset duduk dan ini semuanya aku rasa sudah cukup untuk istirahat ya guys untuk kalian mandi di sini oke okay kalau tadi kita sudah di kamar yang standar, sekarang kita mau review yang kamar superior. Ayo kita masuk. Hah! Kamarnya lebih gede. Tara. <laughs> Oke, oke, okay, kita nyalakan dulu. Ya. Wow, ini cukup besar ya guys. Kamu nanti kelihatan di cermin loh. Nih, ada lemari. Ya, lemarinya cukup gede juga. Ini ada lemarinya wow wow lemarinya cukup gede terus juga ini kordennya mungkin menghadap kemana nih kordennya ya ke taman wow ini menghadap langsung ke taman guys asri banget terus seperti biasa ada TV terus juga ini bednya cukup gede daripada yang kemarin ini double ya tapi jadi satu ya ini langsung double kita mau istirahat di sini dulu ya bye bye wah di sini fasilitasnya seperti biasanya ada lampu bednya cukup gede untuk ukuran superior ruangan superior dan let's go ke kamar mandi ini adalah tempat favorit wanita ya guys Tadaaa! um, ada cermin oke okay. wastafelnya juga kita cek ya jadi kalau kita uh, masuk ke hotel itu wajib untuk ngecek ini airnya nyala apa enggak bahaya kalau nggak nyala kadang-kadang aku pernah loh dulu itu masuk ke hotel tapi airnya nggak nyala nah nih airnya seger banget dan nyala sabun, shampoo sudah tersedia, sikat gigi juga ada showernya di sini dan klosetnya kloset duduk ada tisunya sebelah sini. Ini sudah cukup untuk kita prepare untuk melanjutkan perjalanan hari berikutnya. Jadi itu bisa istirahat di sini. Oke, sekarang kita sudah di lantai dua. Tadi kita naik, sekarang kita di lantai dua dan di sini aku mau review yang kamar VIP. Let's go, let's check. Tara. Wow. Oke, okay, ini jendelanya ada dua bagian ya. Bagian sini dan bagian sana. Ada TV, oke, okay, TV selalu ada, kursi dan mejanya jadi ini pembuat teh kopinya seperti biasa yang ada di hotel-hotel. Tuh, sudah tersedia di situ. TV-nya juga sudah tersedia. Terus juga ini ada lemari. <laughs> Nih ada lemarinya. Tapi kayaknya biasanya sih kita kalau bawa barang nggak terlalu banyak, tapi ini cukup lah ya. Ini ada kulkasnya juga nih selain lemari kita buka ya ini kulkas kecilnya toh ini yang butuh nih yang dibutuhkan kalau panas-panas kita nyimpan es krim dan lain-lain oke ini ada kulkas kecilnya nanti kalau nyimpan es krim di sini terus TV sudah ya tadi ya guys dan meja dan air mineralnya juga seperti biasa ada dan ini bednya juga kayaknya nyaman banget tung <laughs> ini ngawi awi untuk tidur bisa untuk istirahat juga ini ada lemarinya juga sama telepon biasa kalau kita butuh bantuan dan cara plastik kita cek kamar mandinya dong Tiring. Oh ini agak beda dari yang kamar standar sama uh, superior tadi guys ini kita agak naik dikit di sini di VIP oh, gelap sih ya nah oke okay. kita cek di sini kamu kelihatan nggak nih kaca dan kuas wastafelnya sudah ada sikat gigi seperti biasa untuk rambut juga sudah ada terus tisu terus ini showernya juga sudah ada sabun dan shampoonya sudah tersedia klosetnya kloset duduk juga dan itu ada jendelanya juga nih nah cukup oke oke oke dan keadaannya bersih guys jadi sini cukup bersih dan lengkap fasilitasnya Tada! <laughs> Kali ini ini adalah ruang meeting room. Tadi kita sudah jalan ke kamar-kamar ya guys. Sekarang kita masuk ke ruang meeting room. Jadi di Wisma Hotel Kusuma ini juga ada ruang meeting kayak gini namanya meeting room ya. Relatif besar dan tentunya juga ada AC di sebelah sana. Sebelah sana banyak AC-nya biar pada nggak kesumuan ya guys. Terus ini juga udah disediakan semuanya meja-mejanya, kursi-kursinya. Dan perlu diingat lagi ini uh, Wisma Hotel, Wisma Kusuma Hotel ini tidak jauh dari Bandara YIA guys. Oke. Eh, ini ruangan meeting roomnya ini cukup luas dan sangat standar untuk sangat cocok untuk mengadakan meeting-meeting di sini. Nah guys, di sini kita bisa melihat dari lantai 2 bisa melihat halaman dari Wisma Hotel Kusuma ini dan biasanya banyak yang nongkrong-nongkrong di bawah yang duduk-duduk di bawah dan ini lebih luas guys kita bisa jalan ke sana guys tuh nah ada patung kuda di atas <laughs> ini bagian depan ini bagian samping eh ini bagian depan ya eh, tadi yang bagian depan itu ya oh jadi itu tadi bagian depan ini bagian sampingnya guys bagian samping ini di lantai dua ya Terus. oh ada kamar VIP nya juga di situ jadi di sini masih ada ruangan ini ruangan VIP sama superior ya kalau sebelah sana apa ya kita cek aja semuanya itu apa itu merchandise ya pendopo di sana ada pendoponya juga jadi di sekitaran sini sekitaran sini banyak kursi-kursi gini guys jadi kalian kalau ada tamu tinggal duduk-duduk di sini nah nggak takut capek sekarang sudah banyak disediakan kursi-kursi kayak gini bisa ngerokok-ngerokok di sini ya guys sama teman-teman gitu ini udah buntu ah eh, let's go back sana ada pendopo boleh di shoot lagi. Oke, okay. setelah kita tadi jalan-jalan, sekarang akhirnya kita mau masuk ke sweet room. Kita lihat sensasinya ya. Come on guys. Tara. Wow, dingin banget guys AC-nya. Kalian pasti ngerasain ini guys. Enak banget guys. Uh, masuk langsung maknyes gitu dari luar panas-panas terus masuk ke sini langsung terasa banget segernya. Nih, hmm, tempat tidurnya enak juga <laughs> pasti seneng deh terus ada sofanya juga nih ah sofanya lumayan enak nih guys ah aku rasa kalau kalian ambil suite room ini lebih akan sangat nyaman ya guys suite room sekitar harga berapa mungkin bisa dikasih tahu aku belum tahu nih 400 ribuan cuma dengan 400 ribuan guys kalian bisa istirahat di sini dengan fasilitas yang lumayan enak guys ambil aja yang suite room seperti biasanya nih ada pembuat teh. Lemari yang nggak terlalu besar tapi cukup lah karena kita kan kalau di hotel nggak perlu lama-lama kan. Nih, ceng ceng. Kita langsung cek kamar mandinya. Ceng ceng ceng ceng. Seperti biasanya setiap saya masuk ke dalam hotel pasti kita cek dong wastafelnya ya. Nih, nyala guys dan lancar nggak iprit seger banget sumpah ini seger banget airnya guys rasanya jadi pengen mandi guys seperti biasanya juga ini ada ada tut ada sikat gigi dan semuanya tisu klosetnya kloset duduknya lebih lebih agak mewah dikit ya daripada yang tadi ya terus ini ada handuk dua sepasang oke okay. showernya nanti bisa kalian cek di sini guys showernya dari atas guys jangan sampai salah kalian nyalain kerannya nanti kalian kebasahan sabun dan sampo-nya juga sudah ada. Check it out. Ya, uh, lihat yang sweet room, aku rasa ini pilihan yang cocok ya guys. Jadi Wisma Kusuma Hotel ini juga dekat dari beberapa beberapa objek wisata di Kulon Progo ada tebing apa sih tadi bukit-bukit apa sih pokoknya banyak apa aja sih wisata yang di sini mas kali biru terus nah, cantik mas cantik mas waduk sermo waduk sermo pokoknya ini Wisma Kusuma Hotel ini letaknya strategis dan tidak jauh dari objek-objek wisata yang ada di Kulon Progo guys dan aksesnya juga sangat gampang tidak terlalu sulit Ya, tadi udah ke sweet roomnya juga, enak banget di situ dingin banget. Dan kita mau cek lagi di atas, masih ada satu lantai lagi dan nanti kita mau ke gardu pandangnya. <gasps> Let's go. Uh, cukup tinggi guys. Mana gardu pandangnya? dua tiga akhirnya nyampe juga di atas ya guys setelah tadi naik tangga beberapa kali dan sekarang kita lihat di sini guys kita bisa mengamati kota Kulon Progo Kulon Progo kota bukan sih kota ya nih dari atas sini guys tuh kita bisa melihat view viewnya itu di bukit-bukit apa itu ya di situ ya ah, <laughs> mana bukit beneran wow aduh oh besok kawan-kawan kita ke sana ya ya kita naik lagi masih ada satu tangga lagi ya guys kita oke kita akhirnya sudah sampai di lantai paling atas dari Wisma Kusuma Hotel let's go ini adalah gardu pandangnya guys anginnya kenceng banget di sini ada cewek guys <laughs> dia malah ketawa loh wah kamu lagi bagus banget kayaknya tinggi banget di sini juga kadang-kadang ada kursi-kursi ya Oke okay guys, sekarang aku lagi duduk-duduk di samping halaman atau halaman samping dari Wisma semua Hotel. Nah, di sini kita bisa duduk santai guys di sini. Terus um, jadi sini aku informasikan kembali bahwa Wisma Kusuma Hotel ini letaknya tidak jauh dari objek-objek wisata yang ada di Kulon Progo. Contohnya ada Waduk Sermo, kemudian ada Tumpeng Menora yang terkenal itu. Terus ada juga hmm, Kali Biru dan lain-lainnya. Jadi aksesnya sangat gampang untuk pergi ke daerah wisata-wisata di Kulon Progo. Dan satu lagi uh, di sini menyediakan fasilitas apabila kalian turun dari stasiun, stasiun Kulon Progo ya. Stasiun Kulon Progo kalian bisa langsung dijemput diantar jemput gratis menuju atau dari stasiun Kulon Progo ke Wisma Kesuma Hotel. Dan apabila kalian juga ingin berwisata, kalian bisa bilang sama resepsionis atau uh, yang ada di sini untuk Mbak misalnya saya pengen wisata-wisata bagaimana? Mungkin di sini juga menyediakan fasilitas untuk mengantarkan ke obyek-obyek wisata yang tidak jauh dari Wisma Kesma Hotel ini. Masih di Wisma Kesuma Hotel, belum jauh-jauh dari sini ya guys. Dan ini aku mau bilang lagi buat kamu-kamu semuanya. Jadi uh, lokasi dari Wisma Kusuma Kusuma Hotel ini tuh dekat dengan pasar guys jadi kita kalau mau pergi ke pasar tidak perlu jauh-jauh dan juga ada supermarket juga dekat dari sini ya guys jadi ini uh, sangat mudah terus juga satu lagi Wisma Kusuma Hotel ini juga dekat dengan alun-alun guys alun-alun Wates ya karena Wisma Kusuma Hotel ini berada di Wates Kulon Progo Buat kamu-kamu semuanya yang penasaran banget dengan jajanan khas dari Kulon Progo kayak gue nih. <laughs> Aku juga penasaran banget dong pastinya setiap kota aku pasti pengen tahu jajanan khasnya itu apa sih. Nah di sini jajanan khasnya itu ada geplek, terus juga ada tempe besenge, terus ada apa tadi satu lagi apa tadi? Growol. Nah growol itu yang aku pengen coba banget. Dan carinya di mana? Carinya kita mau ke pasar. Oke okay, guys, let's go kita ke pasar. Cuk. Oke okay guys, tadi kita udah ke alun-alun dan kita udah beli ini. Tara, ini adalah makanan khas dari Kulon Progo guys. Ini namanya tempe besenge dan ini adalah growol guys. Aku sudah pegang dua sendok garpu <laughs> guys. Aku nggak tahu makannya harus gimana ini. Belum pernah makan yang ini ya. Kalau ini mungkin kayak getok gitu ya guys di Jogja. Tapi kalau ini, aduh mak, aduh mak gimana ini? Yang penting kita coba aja ya. Kita coba aja guys. Aduh. Moga aja enak nih. Ada jauhnya guys. Ah. Lumayan. Ada bumbunya gitu guys. Ini tempe tapi nggak tahu tempe apa ya. enak kok guys coba aja kalian kalau ke Kulon Progo jangan lupa beli tempe besengek ya. sama growol growolnya nanti kita coba juga ya habisin dulu ininya ya hmm. salah-salah hmm. kita bisa ketipu ini dengan hati sapi ya guys <laughs> Oke. Ayo cobain, cobain, cobain. Makan nih, gue nggak habis sendirian ya. Ayo. Ayo dimakan, makan, makan semuanya makan. Weng. Ayo nih. Aku udah nyobain tadi ya tempenya ini, juga growolnya ini. Hmm, tempenya ini bumbunya itu kenceng banget dan terasa banget ada manis-manisnya, ada gurih-gurihnya, ada garamnya juga. Tapi yang ini ini beda banget guys. Ini nggak ada garam, nggak ada gula, jadi hampa banget, hambar gitu. Dan ini kayaknya harus saling melengkapi. Jadi makanya harus dua langsung gitu guys. Kita coba ya guys. Nah. Ini. Hmm, makanya dua langsung gini ya, doh mulutnya harus gede guys. <laughs> jadi katanya makanya harus gini jadi saling melengkapi hmm. akhirnya aku makan lagi guys <laughs> kalau diduain gini jadi terasa guys jadi yang ini netral yang ini bumbunya jadi kayak nasi sama lauk gitu kalian harus coba ini makanan khas Kulon Yang bebasnya besengek dan growol 好的。 udah jalan-jalan di Kulon Progo guys. Tadi aku udah cari penginapan dan dapatnya di Wisma Kusuma Hotel. Terus tadi juga ke alun-alun Kulon Progo. Kita beli makanan khas tradisional Kulon Progo. Tadi ada tempe besengek sama growol. Terus kita udah mau pulang sekarang guys. Kita mau balik Jogja guys. Let's go. Kita ketemu lagi besok. Besok akan explore yang yang lain lagi ya Delia Cherry sama teman-teman yang ada di sini sama tim semua yang ada di sini mau explore mungkin besok mau ke Pantai Gelagah, Waduk Sermo, Tumpeng Menoreh dan mungkin ke tempat kamu. Oke, okay, cheers. Bye.